Праздники текают, а мы все плетемся. Мысли не радуют, а мы не стараемся Сделать мир лучше хоть на миг, хоть на долю секунды Увидеть в глазах улыбку родных, подарить им счастливые минуты Пусть будет больно, пусть будет сложно, пусть будет капризными, как леди. Быть несчастными, быть заразными, как твари. Быть счастливыми, быть капризными, как дети. Главное просто быть. Сколько всего мы не успели, сколько потеряли. и пофиг, гуляй, страдай, новинки обмывай. Только я прошу, пожалуйста, стань лучше, лучше для своих детей. Ради самых синих морей, ради того, что ты главное быть, главное быть счастливыми. Главное быть, главное быть любимыми. Главное быть, главное быть счастливыми.